ولو اعطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس خير خير خير شو بك؟ درا درا شو درا؟ جا على درة جيب لك درة لا لا دخيلك دخيلك لا لكن شوفي خير خير زبالة زبالة زبالة درة وزبالة ها الله يصلحك يعني كنت عم تاكل درة مكبيت العرنوس على الارض ابو شافوك الزبالة ونزدوا فيك حشكوا لبك خرجك الله لا يقيمك لك كم مرة قلت لك لا تزت شي على الارض لك هذا يا اخي سلوك ما حضاري حضاري آه، تاكسي شو تاكسي تاكسي درا وزبالة وتاكسي هلا عرفت القصة يعني انت بعد ما زديت الدرع على الارض قاموا هجموا عليك الزبالة بدهم يضربوك قمت ركضت منهم وانت عم تقطع الشارع ضربتك التاكسي لك يا اخي صحصح لي شوي الله يرضى عليك بده ايه بده يضل قلبك هيك اعمى لك لا لا لا مو هيك لك شو مو هيك شو القصة لكان؟ لك يا سيدي هذا نحن طالعين من صلاة التراويح حلو وقفت اخذ لي عرنوس ترى حبيت امزح معه للزلمه قلت له الشعب يريد عرنوس ترى طيب اما اللي بدك تسقط الحكومه يا اخ ما لقيته غير فتح الطنجره سحب اللاسلكي وقال له الهجوم طمغم إيه. اجوا هالزباله سفقوني قلت له حشكوا لبك حشكوا لبك تكوني بطبونا التاكسي وبوشون على الفرح يا لطيف يا لطيف شو هالقصة درع وزبالة وتاكسي شو ها درا درا درا بيضة لك بيضة لك درا بيضة لك يا أحلى درا درا بيضة